Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Eh, nagy megtiszteltetés volt eh, számomra ezen a templomon dolgozni. Eh, egyszer volt lehetőségem egy katolikus káváriát építeni. Mindig is vágyam volt egy, egy templomépítésben részt venni. Bízom benne, hogy megfeleltünk ennek a feladatnak. Ebben a környezetben dolgozni, ez, ez nagyon jó. Nagyon jó. Egy csendes, nyugodt környezetben dolgozni, ez, ez még jobb. Köszönöm szépen! Köszönöm.